මේ පුද්ගලයා හිතන් ඉන්නේ ඔහු ජේසුස් වහන්සේ කියලා. ඔහුගේ පෙනුමත් ජේසුස් වහන්සේ වගේ. ඔහු අඳින්නෙත් ජේසුස් වහන්සේ වගේ. ඔහුව සමහරු විශ්වාස කරන්නෙත් ජේසුස් වහන්සේ වගේ. මම දන්නවා ඔබ හිතන දේ. මේ මනුස්්‍යයට පිස්සුද. මේ මනුස්්‍යව විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද. සහ ඇත්තටම මේ ජේසුස් වහන්සේද. Это неинтересный вопрос. На него лучше не отвечать. Дерево находят по плодам, а не по названию. මේ රුසියාවේ සයිබීරයානු කලාපයට අයත් ගම්මානයක්. මේ ගමේ මිනිස්සුන් නිර්මාංචයි. ඔහුන් තමන්ට අවශ්‍ය සියලුමදේ වගා කරමින් සපය ගන්නවා. ඒ නිසා උදල් භාවිතයද අවමයි මත්පැන් පානය කරන්නත් බැහැ. මුළු ගම්මානය පුරාවට මැත්තේ මෙහි පිට ස්වර්ගයක ස්වරූපයක්. නමුත් මේ සියල්ලම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එක පුද්ගලයෙක්. ඒ තමයි විස්සාරියෝ ්‍රෆික් ඔෆිස කෙනෙක් ලෙස සේවය කරපු ඔහු මේට අවුරුදු විසි පහකට පෙර සර්ගේ ටෝර් නම් සාමාන්‍ය පුද්ගලේ. එක්දස් නවසය අසූ නවේදී ඔහුගේ රැකියාව අහිමිවීමත් සමඟ ඔහුට අවබෝධ වෙලා තමන් ජේසුස් වහන්සේගේ පුනරුපත්තිය බව. ඔහු තම දේශනා වෙනුවෙන් අලුත් බයිබලයක් ලියලා. අලුත් සංකේතයක් හදලා. අලුත් පූජාසනයක් තනලා. එවගේම අලුත් ජනාවාසයක්ද පිහිටවල. ලෝක වටේම විවිධ ජනවර්ගවල විවිධ ආගම්වල මිනිස්සු තමන්ට තියෙන සියලුමදේ විකුණල දාලා විස්සරියෝන්ගේ දේශනාහන්න ඔහුගේ සමීපේටාව. When I first heard about the teacher, it was to me like this kind of thing that wow, it's like this is the only source of all information, of all answers, and this is a real teacher of the truths about the world. මේ විදියට දැන් දැන් විසර්යෝන්ව විශ්වාස කරන දහ දහකට අධික පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් විසර්යෝන්ට ප්‍රේම කරනවා. විසර්යෝන්ගේ පින්තූර ගෙවල්වල එල්ලගෙන යාඥා කරනවා. විසරියෝන් සමීපයට පැමිණෙන භක්තිකයන් බාහිර ලෝකෙන් වෙන්ව තමයි ජීවත්වෙන්නේ. ඔවුන්ට ආයතම සුපුරුදු ජීවිතයට යාමට අවශ්‍ය වුණත් ඔවුන් තම සියලුදේ විකුණා මුදල්වත් නොමැතිව එහි පැමිණි නිසා ආය ඔවුන්ට යන්න වෙන කිසිම තැනක් නැහැ. එනිසා කොහොමාරි ඉවසගෙන බොහෝ දෙනෙක් විසරියෝන් සමීපේටම් වෙලා ඉන්නවා. හිසරියෝන් මේ පිරිසට කියලා තියෙනවා ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ ලෝකෙ විනාශ වන බව හා ස්වර්ගයට යාමට හැකිවන්නේ තමා සමග සිටියොත් පමණක් බව. ඒත් ස්වර්ගයට යන්න කලින් විසරියෝන්ට හිරයට යන්න වුණා. රුසියානු පොලිසිය විසින් ඔහු අතඩම් ගොඩ ගත්තා. තම භක්තිකයන්ගේ මුදල් සොරකම් කිරීම හා ළමා අපචාර චෝදනා මත. මම මේ ප්‍රෞතිය දැක්කට පස්සේ සර්ච් කරල බැලුව තවත් මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා. එතකොට මම දකිනවා බ්‍රසීලෙත් ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ඔස්ට්‍රේලියාවත් ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් පිලිපීනෙත් ඒ වගේ පුද්ගලයෙක්. මේ සියලුම දෙනා ආගමේ නාමයෙන් බොරු කරලා විශාල මුදලක් හම්බ කරා. විශාල බලයක් ලබා ගත්තා. ලිංගික අපචාර කළා. දෙවියන්ගේ නාමයෙන් ඔවුන් ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඔබත් අහල බලන්න. ඔබේ විශ්වාසයෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ ඔබද නැත්නම් ඔවුන්ද කිය ඔවුන්.